лакмус фенол фталиин метил кызгылт сары нейтралдуу чөйрөдө реакциянын чөйрөсүн аныктоо үчүн химиялык реакцияларда көпчүлүк учурда индикаторлордун эритмесин колдонушат фенолфталиинди лакмусту жана метил кызгылт сары индикаторун дистирленген суусу бар стаканга фенолфталиин тамчылатабыз өңү өзгөрбөйт экинчи дистирленген суусу бар стаканга метил кызгылт сары индикаторун тамызсак эритме сары кызыл түзгө өзгөрөт үчүнчү стакандагы дистирленген сууга лакмус тамчылатсак эритме күлгүн көк түскө өзгөрдү нейтралдуу чөйрөдө фенолфталин түссүз метил кызгылт сары сары кызыл түскө лакмус күлгүн көк түскө өзгөрөт